に向かってのフラッシュ撮影は運転手及びこの電車に重大な危険を及ぼしますのでご遠慮ください Please don't use us o right t driving cabin もうちょっとゆっくりだよめっちゃ近いな横て

本当あれやで、ね、あめ止まってくれんねやほんまやすごいバックしたんちゃうもう一回着直したんちゃう終わり終わっちゃったすごいすごいなるほどなこれがもう一回。ん 一い。